miki bali batya abeeka gye bali balungi hmm. omukyala ali mm-hmm. omukyala ali atya naye gyali mulungi ŋŋamba shazini lwaki lwaki oyongerezaako nedda eh. miki waliwo amawuli agasaculetinga gye buvuddeko nti miki yagenda mbu mm-hmm. naagira ebweru eyo nazaala ebweru Eh, munange ekiriwo nze munange i don't discuss my family affair in a public eye hmm. ebyewakabira byawaka so i don't discuss about that hmm. bwe mba nzize mu kamera ebiseera ebisinga mpozi nga nze abayise ku kyewaka nti oba mujembalagako hmm. ewange n'ebyo sibidiscasinga njagala nnyo okudiscasinga omulama music so next question please miki twakulaba ku lunaku lw'abamaama mothers day tolina kintu nakimu kyewapostingayo wadde wadde nti ku mukyala nti oba omukyala kamuwaani oba kitwalabye gye buvuddeko tewali neomukyala omukyala ali wuwe oli naawe wwo n'abaana anti ngambye si discussing my family life in a public eye ejo waliwo ebifaananyi ebyatambudde ku social media mm. ng'omukyala shazini alina omwami gwataddeko happy birthday amo wange forever forever biki ng'alaga nti ali mukwano naye kati ate bwe mwabirabye ku wuwe ate kati mubuuza nze naye era all in all nze munange nakuzibwa saakula bukuzi hmm. so i leave home respect for home respect i repeat next question i don't discuss my family affairki abantu baali baagala nnyo kapo yammwe kyekyabaawo miki i don't discuss my family life in a public eye thank you next question please miki tubasaba muddewo I don't discuss my family life in a public. Kale abantu ababitambuza nti cheka mwayawukana. I don't discuss my family affair in a public eye. Thank you. You don't because you cheated on her. I don't discuss my family affair in a public eye. Thank you. Next question please. Wiki wa mvuga speed? Nani nze n'okuvuga speed. Ati wa mvuga speed? tebyakulumya ebintu ebyo ku mutima waliwo n'abagamba mbu wamuvinga ino omukyalo oli omulala i don't discuss my family affair in a public eye ndi musajja muganda ate nakuzibwa mm. sakulabukuzi thankyoukibaako kyogamba abantu abakuwagira bewamenya omutima nga mbaagala nnyo bannamwe bali kunfuula kikyendi yamu mwanfuula ki kyendi singa simwe singa siriiwo era i promise ngenda kusigala nga mbakolera ebyakabi ebibazaamu essuubi ebibazaamu amaanyi ebiba inspiringa yaman nange mukipinge nga mumpagira temujjanga okwo wenkoze ensobi nange mbeera muntu ya nange nsobola okuwabulwa so elisha zini nga tumaliriza njagala nnyo abakyala mwenna tumidde naye mutumidde <laughs> ababanda namwe mumenyeko emitima ejakiwamenyeka eh? omutima naye gwe nno naawe hmm? <laughs> nkulaba n'ebyengeyenge <laughs> bibyobize n'ebyengeyenge bibyo oh, i don't discuss munange with due respect eh? hmm. nga si byakusaaga me i don't discuss my family affair in a public eye hmm. tus lwaki bwemba bwemba saakuyita in the beginning ate lwaki nkuyita in the end hmm. yeah so me i don't discuss my family affair na nakuzibwa kyekyo kyekyo kyensigala nkugamba nakuzibwa saakula bukuzi sina kyendiscussinga okay. mu public eye yeah ebyo ebyomunju biba bya munju tebitotolwa oli mukyala muganda <laughs> oli muki tomanyi gwangalyo lwaki terikusanyusa kwogera yeah ebyomunju lwaki oyagala nze mbitotole thank you next question please interview wedde eh, amin mbagala nnyo spark tv mwebale kuzanya music wange era mwongere nga mumuzanya kubanga nyimba ebyakabi ebizimba eggwanga era ebinyumira abantu so mukipingon nga mumuzanya mbagala nnyo kiplak ate wiken etandika ngenda kusumula muziki mupya mm. kiggwa mm.